En la construcción del discurso académico se evidencian características del vocabulario, sintaxis y gramática, en un estilo propio con precisión y rigurosidad, debido al grado de especificidad de un saber, abordado desde el lenguaje neutral e impersonal, para reconocer a través de diferentes argumentos la transmisión y o generación del conocimiento. Para avanzar en este interactivo es importante reconocer los elementos que hacen parte de la comunicación, emisor, receptor, canal, código y mensaje, además de comprender los tipos de lenguaje que se usan de manera formal e informal, géneros literarios, tipologías sexuales, categorías de análisis de discurso, asociándose a las necesidades de quien desea comunicar y las particularidades de las personas a quienes desea transmitir la información con el fin de lograr la exitosa apropiación del discurso académico. En este recurso educativo y digital abierto podrá encontrar los tipos de lenguaje que se presentan en la comunicación académica, sus significados, ejemplos y diferenciaciones, que le permitirán tener muy presentes sus particularidades e intencionalidades de diversos textos en el marco de la escritura académica, lo que implica compartir el conocimiento de manera familiarizada con el entorno y sus posibles comprensiones.